असलम फ्रेंड्स मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं जैन जी दोस्तों आज हम बात करेंगे ये माइक्रोवेव्स का मैग्नेटर है ठीक है हम इसको चेक करेंगे कि ये किस तरह इसको किस तरह चेक किया जाता है कि ये ख़राब है या ठीक है ठीक है तो सबसे पहला इसका जो क्योंकि सब ये मेन चीज़ होती है इसके अंदर माइक्रोवेव्स के अंदर ठीक है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं 220 से ये नहीं चलेगा ठीक है हाई वोल्टेज होते हैं ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके वोल्टेज यहाँ पे आते हैं तो फिर ये वर्क करता है तो सबसे पहले तो इसकी ये कैप है ये कैप रिमूव हो जाती है इसके नीचे होती है इसके नीचे सम टाइम क्योंकि जो कोई भी चीज़ अगर हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर आयल होता है घी वगैरह होता है तो यहाँ पे समटाइम डस्ट वगैरह भी जम जाती है इसके जंग जिसको बोलते हैं या कुछ डस्ट वगैरह आ जाती है तो जब वो जम जाएगी तो फिर भी वर्क नहीं करेगा उसको साफ़ करने से ये कवर रिमूव करके उसको साफ़ करने से भी वो जा सकती है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैप है ये मैंने रिमूव कर दी इसके ऊपर से ठीक है तो <clears throat> इसके इसको समटाइम साफ़ करने से भी ये हमारा मसला जो है वो ठीक हो जाता है इसके अलावा इसको चेक करने के लिए ये इस अगर आपके मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास सीरियस बोर्ड है तो आप सीरियस पर चेक कर सकते हैं देख सकते हैं ये यहाँ पे अगर आपका जो लैंप है वो जलता है या अगर मल्टीमीटर की वो बिजर है वो वर्क करती है तो आप इसको चेक कर सकते हैं शार्ट तो नहीं है ठीक है ये बिल्कुल ठीक शो कर रहा है अभी ठीक है तो आप मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं देख सुन सकते हैं आप बज़र बढ़ती है तो यहाँ पे चेक करने के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करें मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं तो ये बज़र नहीं बजती ठीक है वो उसके ना बजने का एक सबाब होता है ठीक है तो इसका बैक इसका कवर जो है मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ देख सकते हैं ये कवर इसके ऊपर होता है ये रिमूव हो जाता है इजीली तो इसके अंदर ये दो क्वाइल हैं ठीक है कभी ऐसा भी होता है कि ये कोयल जो है कोई एक इसमें से ये इसमें डिसकनेक्ट हो जाता है ये प्रिंट ठीक है ये अब डिसकनेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपका जो मल्टीमीटर है वो भी इसको ख़राब शो करेगा तो फिर इस कवर को रिमूव करके यहाँ पे इसको आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं जी ठीक है ये आप देख सकते हैं बजर बाज ठीक है तो इसके अलावा इसके अंदर होते हैं दो मैग्नेट ठीक है एक और दूसरा ये दो मैग्नेट होते हैं अगर इनमें से कोई एक भी ये मैग्नेट टूट जाता है समटाइम ऐसा भी होता है कि हीट हीट होने की वजह से ज़्यादा हीट होगा तो ये टूट भी सकता है तो जब ये टूट जाएगा तो फिर भी आ, हमें चेंज करना पड़ेगा ये मैग्नेट ठीक है ये मैग्नेट और जो है वो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा ठीक है अगर ये मैगनेट टूट जाएगा या या फिर मैग्नेट चेंज करेंगे अगर मैग्नेट आपके पास अवेलेबल है तो मैग्नेट चेंज कर लें वरना आप सारे का सारा वो चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो ये इसके हीट सिंग होते हैं ठीक है तो इस ये भी इसका कवर ये भी ऊपर वाला भी रिमूव हो जाता है ये सभी निकल जाते हैं लेकिन जो इसके अंदर वाला हिस्सा है वो रिमूव नहीं होता ठीक है उसको ग्राइंडर से काटना पड़ता है काटे बिना ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये काटे बिना नहीं निकलता ठीक है इसको कार्नोबन इसके अंदर होता है पारा ना तो मैंने आज तक कभी इसको ओपन किया है तो ना वो क्योंकि ये ज, ज, इसके अंदर पारा होता है तो ये पारा जब इसके अंदर होता है पारा जिसकी वजह से वो कोई भी चीज़ जो है वो गर्म होती है ठीक है तो अगर हम मेन जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी ये क्वाइल चेक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं इसकी टेस्ट वगैरह तो नहीं है ठीक है तो अगर फ़र्ज़ करें आपका मल्टीमीटर भी यहाँ पे शो कर रहा है सब कुछ ठीक कर रहा है तो आपका ये अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे पारा होता है वो ख़राब है ठीक है जब वो ख़राब होगा तो ये नहीं ठीक हो सक नहीं ठीक होता क्योंकि इसको काटना पड़ता है तो जब इसको काटेंगे तो फिर ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा ठीक है तो ये थी जो मेन मेन चीज़ें इसमें थी मैंने आपको बता दी हैं ठीक है ये हीट सिंग लगे होते हैं इसके मुफ्त मुख्तफ होते हैं बाद में तीन होते हैं चार होते हैं पाँच होते हैं छः होते हैं इसके अंदर छः हैं दो चार छः इसके अंदर चार हैं एक दो तीन चार ठीक है ये हीट सिंग होते हैं मुख्तलिफ होते हैं दो भी होते हैं चार सॉरी चार छः आठ दस भी होते हैं ठीक है जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा होंगे ठीक है तो ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी ये हाई वोल्टेज पे चलता है ये 220 पे नहीं वर्क करता ठीक है तो इस तरह आप किसी भी मैगनेटर को आप चेक कर सकते हैं कि वो आया वो ठीक है या के